Вітаю вас, шановні друзі, брати і сестри у Христі. Через два тижні починається Великий піст в житті Христинина, той час, коли людина, як ніколи, має зазирнути вглиб себе, щоб побачити, е, виявити все непотрібне, шкідливе, щоб його позбавитися. Але дуже непросто, як показує життєвий досвід, розлучитися із е, джерелом зла. У більшості випадків навіть навпаки люди не хочуть розлучатися із цим джерелом зла, з яким вони зарослися усім своїм єством. Кожен грішник знає, що він грішить. Але да, що він шкодить собі. Але інколи так хочеться знову до нього навернутися е, на путь гріха, щоб хоча б тимчасово себе задовільнити. А там далі, і хай буде, що буде. А буде біда потім. Чим же її виправити? Знову ж таки, гріхом. І так за дня в день. Так, гріх стає пороком, а ми всі хронічними грішниками. Але не треба так низько пускати голову, не треба сумувати. Надія завжди є. Завжди рятувати свою душу ніколи не пізно. Інша річ, що з часом е, це е, робити стає важче. Благо, що голос нашої совісті е, турбує нас, дає знати про ненормальний стан нашої душі. Раз є сигнал значить, душі наші живі. І дуже важливо, щоб цей голос не заглушити в собі, щоб не стати духовними каліками, щоб не стати живими трубами затхлою душею. Люди знайшли собі е, теж засоби, які для тіла, заспокоюючі, е, різні снадійні, наркотичні навіть. Ну, Наприклад, блуд візьмемо. Душа блудника, якою хворий була, такою і лишається після. Е, чергового гріха. І навіть більше усугубляє свій хворобливий стан після е, нової дози отрути подружньої зради. Але поки розпусник рішить, йому в цей час хороше, добре, звичайний кайф, типова дія наркотиків. А далі що? Для душі, для душі, як і для тіла, теж існують різні макіяжі, грими, парики, маски. Маски бувають різними, але їх ціль завжди одне й те саме приховати зло. Е, закрити своє обличчя, щоб показати щось інше, щоб показати себе е, доброчесність, е, культуру, благородство, навіть благочестя, якщо це вимагають певні обставини. Відомий гурт Машина времени колись в ранній порі своєї творчості співав. якщо у друга случиться біда, маску у участия не можна надіти ніколи. під маскою, як в сказці, ты невредим, и сколько угодно ты можешь смеяться над другом своим. Носите маски, и лишь только под маской ты можешь остаться собой. І от людство давно вже наділо собі ці маски. Здається, це все зрозуміло навіть школярам молодших класів, але навіщо про це нам, дорослим людям про це говорити? Але річ у тім, що ці основи шкільної моралі у нас лежать не затреб в наших головах, так як суха теорія без практики. Насправді ми ж любимо правильних. Нам дуже милиться от цей імідж цієї правильності е, і ми цінуємо більше, ніж самоморальність. І, і що найстрашніше, ми цю ідею правильності намагаємося притягнути у церковну, е, у церковне життя. І дуже стає небезпечне, коли людина ненавернена намагається оці, е, весь свій духовний порив прикрити зовнішніми діями. От, е, здається, все нормально, але ж внутрішнього руху немає. Покаяння лише поверхове. І от е, тому е, і дух продовжує таким чином спати. І от тому Свята Церква напередодні Великого посту попереджає, будьте пильними, не плутайте і, е, в, е, зовнішній вигляд благочестя з своїм благочестям. Християни ні в якому разі не повинні турбуватися про імідж праведності. І от і Євангелії, які читаються у недільній літургії напередодні посту, вони нам показують це яскраво скривають у притчах, у притчах Спасителя. Е, дійсно, е, люди про праведних і про грішних. І ті і інші можуть молитися у церкві. Е, перші овіяні ореолом поваги, інші людською презирливістю, але Бог на ці речі може дивитися зовсім інакше. Минулої неділі читалася притча про митара і фарисея. Фарисей, як він свідчить сам із своєї молитви, говорячи нашою мовою, вів бездоганне церковне життя. Він робив навіть більше, ніж то вимагали, е, скажімо так, е, церковні правила. І от він звертається до Бога, каже: Господи, я дякую тобі. Ну, Богу дякувати, це дійсно це дуже рідкісна риса, і в наш час навіть. І далі смисл молитви такий. Який я щасливий, Боже, що навколо такі грішники, а я на фоні їх маю такий яскравий вигляд благочестя. А молитва митника мала інший смисл. Боже, який я грішний, як мені страшно, що я темний на, е, при світлі е, інших людей будь милостивий для мене, Господи. І от оцей темний, так би мовити, стає е, ближчим до Бога, ніж той праведник. Хто себе звеличував, той і понизився в очах Божих. І навпаки, такий парадокс життя. А цієї неділі читається інша притча, відома нам притча про, блуд... притча про блудного сина. Молодший син каже, просить у батька віддати йому частину майна, яка б йому е, передалася після смерті батька. По суті, він батьку каже, ти для мене для мною помер. Я не можу дочекатися, коли ти вмреш. Коли для мене слово батько означає твоє майно. Віддай мені його. Батько відразу віддає. Відразу віддає. Син щасливий, е, іде в далеку країну, живе розпутно, на широку ногу, але все багатство приходить кінець. І ось він стає нікому непотрібним чужинцем, що ледь не вмирає з голоду. І от е, тут він раптово згадує, що в нього ж батько є. І наємники у цього батька живуть дуже добре. І він щасливий, повертається з додому з думкою про те, що його візьмуть у найми. Так, саме в найми, бо більше він недостойний. Але у батька не буває наймитів. Син для нього завжди син, якщо він і поганий, і розпусний, і розпутний. І тому у батька настає найщасливіша подія в житті. Син повертається. Влаштовується бенкет, музика, пісні, танці, сина одягають найкращий одяг, пересе дізнається старший син. І яке його негодування стає? Е, він каже, батько, скільки років я тобі служу, а ти мені навіть і маленького святення зробив, як як оцьому твоєму синові, який жив блудно. Отже, е, старший син е, робив все чесно, бездоганно, цілком порядно. Але порядність не знає любові, лише розрахунок, послуга за послугу. Я тобі роблю те, а ти мені повинен відповісти тим-то й тим-то. Закони договору. І тому е, вщинок батька є для нього образою. Він бачить е, його несправедливим. Тепер давайте подумаємо про нас самих. Ми себе, може, теж пишаємо любі нормальними, цілком порядними. А може, інколи варто зазирнути глиб себе і побачити, що криється за своєю маскою, чи є там теж зло і мерзотність. І тоді ми можемо навчимося мистецтву стати людьми справжніми без маски.